Merhaba Netscape takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese Merhaba. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Ee, oyunumuzun ismi Son Konsan, Türk yapımı bir oyun mu bilmiyorum ama e, epey Türk yapımı bir oyuna benziyor. Çünkü etraftaki şeyler e, İstanbul'u andırıyor. Oyunumuz bir korsan gemisini yönetmek. E, çırak olarak başladığımız bir korsanı yöneterek diğer gemilere saldırıyoruz. Öyle bir oyun işte. Oyunumuzda güller falan mevcut. Ben biraz oynadım. Tabii ben bu oyunu oynarken tarihte oynadım. Şu an bu bana biraz daha değişik geldi. Neye bilmiyorum. Ha, tamam. Sol tarafımızda haritamız mevcut. Ee, bana biraz değişik geldi ya. Burada görevlerimiz var. Buradan görevler alıp yapabiliyoruz. Gemiler sıkladığınız zaman e, şu şekilde saldırabiliyorsunuz. Karşı tarafı e, yok etmeye çalışıyorsunuz. Tabi siz yok olmadan karşı tarafın yok olması gerekiyor. Yoksa geminiz batabiliyor. Ben 3. seviyeye gelene kadar hiç yok olmadım. Ne bayağı çekim ya. Nasıl bakayım şu gülleyi? Daha etkili. <sighs> Daha etkili vuruyor. Bayağı güçlüymüş karşı taraftan. Ama ben onu yok ederim. Ee, oyun biraz pa paraya kaçıyor arkadaşlar bu arada. Söylemeden edemeyeceğim. Bayağı bir para istiyor yani. Bazı özellikleri açabilmeniz için elmas gerekiyor. Elmaslar tabi e, satın almanız gerekiyor. E, para vermeniz gerekiyor. Her oyunda olduğu gibi e, bu oyunda da para verip oyunu daha iyi yerlere taşıyabiliyorsunuz. Oyun güzel mi bilmiyorum ama fazla indirmeye sahip değil e, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla e, paraya maruz bıraktığı için oyun bir yerden sonra sıkabiliyor. Ve paralı özellikle cidden çok e, güzel. Az önce mesela çok yavaş bir şekilde top atıyordu. Bu top atışını hızlandırabiliyorsunuz. Bunun için de elmas vermemiz gerekiyor elmas vermek yerine şey de yapabilirsiniz. Ee, göstereceğim bir saniye. Sakin bir yere geçmem lazım. Şöyle şurada marketimiz mevcut. Marketten ihale usulü e, altın karşılığı paralı özellikle olan şeyleri satın alabiliyorsunuz. Tabi çok iyi bir teklif vermeniz lazım. Çünkü verdiğiniz para yoksa e, brım yanıyor. yanıyor. Şu serit arkadaşlar çok güzel bir özellik kullanmanızı tavsiye ederim. Serit ne diye soracak olursanız Serit e, Fatih Sultan Mehmet'i toplar için kullanmış olduğu özel bir malzemeymiş. Topların da daha çabuk soğumasını sağlıyormuş. Daha çok daha çabuk soğuyan toplar daha seri olarak ateş ettiğinden dolayı gemileri daha çabuk yok edebiliyorsun. Hemen bir göstereyim ben size. Profesyonel gücünü alayım. Ee, önce normal atışı göstereyim. Bu normal atış. Ee, buradan bir de serit seçeceğim bakın şimdi. Seritle nasıl atıyor görüyorsunuz. Çok seri bir şekilde seritle anında yok edebiliyorsunuz bir gemiyi. Hemen e, için süresi var seritin. Ee, etrafta böyle şeyler çıkıyor. Onları da toplayabilirsiniz. Bunları da topladıktan sonra Ee, Selitin süresi var şu an 10 saniye. Öyle sayıyor. Selit güzel bir özellik. Ama süreli olduğu için e, mümkün olduğunca e, yakın gemilere yani atıyorum 4-5 tane gemi var yan yana onlara saldırın Selit'le. Birini yok edip hemen ötekine saldırırsınız. Böylelikle bir başarı elde etmiş olursunuz. Ee, böyle. Oyunumuz güzel. Türk yapımı, e, Türk özel, Türk açıklamalar mevcut. Burada haritamız mevcut. Dünya haritamız var. Dünya haritasında bir türlü beceremedim ben. Ne işe bilmiyorum. Biraz şurada mı seçmem Neyse bu şekilde. Oyun e, ilk başlarda e, bilgisayara karşı oynuyorsun. Ondan sonra pardon. Videoyu akşam çekiyorum. Gece çekiyorum daha doğrusu. Ha, bu arada bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bunu da söylemeden ne demeyeceğim. Bayramınız kutlu olsun. Evet burada iki tane gemimiz mevcut. Burada bir tane var. Buna saldıralım. Hemen bunu yok edelim. O bana 180 vuruyor ben ona 1100 vuruyorum. Böyle beklemek istemiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar serisi yükleyin. Tak tak tak tak indirin anında. Hemen diğer gemileri yok etmek istiyorum. Hemen buna başlayalım. Başka gemi yok mu bunlarda? Dediğim gibi bu serisi kullanırken mümkün olduğunca yakın gemilere kaldırın. 4-5 tane gemi görürseniz anında kaldırabilirsiniz. Mesela burada var bir tane. Ah, şey, şey ya. Bir serisi harcayalım. şerit e, elmas alındığı için pek e, iyi bir şey değil. Ama güzel bir özellik. Hemen şunu yaklaşık 10 dakikalık bir video olacak. Zaten Android oyunlarda e, 10 dakikanın üstüne çıkmak istemiyorum. O oyunun medle ilk 10 dakika diye tabir edebiliriz. Bunun üstüne bir oyun beklemeyin yani e, 10 dakikanın üstünde. Yarım saat, bir saat bir video şey halimiz Android Android'li oyun. E öyle işte. Bu arada yorgunum biraz. Bayram dolayısıyla e, gelenin çok oldu. Videoyu da biraz geciktirdim. Oyunda yapacaklarınız sınırlı arkadaşlar. Bu şekilde e, sandıklar çıkıyor. Sandıkları toplayabilirsiniz. Gemiler var. Gemileri yok edip e, tecrübe puanı kazanarak seviye atlayabilirsiniz. Şu ortada gördüğünüz tecrübe puanı, şey, seviyeniz. Soldaki tecrübe puanınız, sağdaki de geminizin sağlığı. Buradan e, markete girip bazı özellikler satın alabilirsiniz. Tersaneden gemi satın alabilirsiniz. Ben gemi satın aldığım için gemiler şu an görünmüyor. Genişlet özelliğiyle de birkaç özellik açabilirsiniz. Tabii ki bunlar için elmas vermeniz gerekiyor. Ee, gene aynı şekilde güllelerimiz mevcut. Şu an yanlarında sıfır yazanlar ben, benim olmayan gülleler. Yanına rakam yazanlar şu an elinde mevcut bilgiler. Şu altta 2K dedi. 2000 tane e, profesyonel yılan varmış. Bunları almak için e, elmas vermeniz gerekiyor. Ben almadım. Oyunun başlangıcında geldi. Ayrıca toplarımız var. Amatör, standart, profesyonel dediğim gibi gene bunları da elmas karşılığında alıyorsunuz. Silahımız mevcut, silahlarımız. Silahlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanırım gemiler arası çatışmaları girmeye sağlıyor. Böyle. Özelliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, 10 dakikamız oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, eğer videomu beğendiyseniz veya videolarımı beğeniyorsanız likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Önden sağ kalırsak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, eğlenceler.